como é tipo Iris. Eu gosto, fica a palavra porreira. é ah, Oh my god, isso era it, agora tenho que pôr. Não é como se os gajos, os gajos soubessem que é que ele estava a referir. Got Isso não é cringe. Double kill, triple kill. One more combo, rocket to the face. Eu tenho a sniper. Estou aqui, três no meio! Eu, eu, eu, eu dei um tiro, matei dois gajos.